Dneska se budu snažit skočit všechno, co jsem skočil minulý rok. A co zítra? Před zimou. Takže první skok, co si budu chtít skočit, možná, tak bude tady Kong Prec. Ha ha ha. držet na záda, když tam mám obě dvě nohy, tak spadnu do zadu. A jak se cítíš, dáš to dneska? A úplně to tak, jakoby tak, jak dopadneš, tak ten palec, jak se ti vždycky tak ohne, tak když no? si jede a bolí tě to prostě tady v tom kloubu. Tak, No nic, tak tohle asi nechám na příště a vyzkoušíme si teďka dešpré, co, co jsem tady skákal a nevím, jestli to zvládnu. Tady tohle. Cítím se po zimě v spánku. Půjdu na něco, co mi jde, aspoň. To se nezda Když Nice. to chtěl jít úplně. To pěkné by to bylo. Točneš mi to? Nice. Yes. Ano, nechceš rovnou side, kong a potom ronda double back. tak něco bych mohl hodit zatím. Lol. Mm-hmm. směr. máme druhý den a jsem unavený. Dneska to bude asi takový aktivní chill. Zabijou tady ty kopce. Thank you. tady tuhle strašidelnou výzvu, protože pokud to nedáš, tak spadneš. Tak si mohl lazy jsem se měl docela do nejhorší na tom je tady tohle. Tam kopnu vždycky. kochani, kończymy wideo. Ciao!